これから運転の仕方を説明します画面表示の見方から説明しますこれが速度メーター現在の速度を表示します速度制限標識があるとこのような表示が画面に出ますこれ以上のスピードは出さないよう運転してくださいこれがマスコンレベル マスコンを操作して電車のスピードを調整しますレベルが高いほどスピードが出ますこれがブレーキレベルブレーキを操作して電車のスピードを落としますレベルが高いほどブレーキが強くかかります非常ブレーキを使うような運転は避けてね乗客を危険な目に遭わせてしまいます非常ブレーキを使うと減点されます これは得点上手にプレイするとチェインといって得点が連鎖します例えば停止グッドは得点が5点入るんだけどその後失敗せずにまた停止グッドを取れば10点に152025と失敗せずいいプレーをするほどどんどん点数が上がっていくから頑張ってねこれは 乗客の満足度違反するごとにどんどん減ってっちゃいますゼロになったら運転終了になるので気をつけて運転してねこれが距離メーターです停止位置までの距離や駅を通過するまでの距離定通ポイント低速ポイントまでの距離を表示しますアライブは到着時刻 Now が現在の時刻ですできるだけ到着時刻ぴったりに次の駅に行けるよう頑張ろうこれがナビですナビを見ればこの先に現れる信号や標識などの運転指示が前もって分かります指示に従って電車を運転してください良い運転悪い運転をするとその内容がここに表示されます ここに表示された違反行為をしないように気をつけて運転をしてくださいでは実際に運転してみましょう車内信号が点灯したら出発です車内信号が点灯しましたブレーキを解除してくださいブレーキを解除したらマスコンのレベルを上げて電車を発進させてくださいそうそうその調子速度制 の標識が近づいてきましたこれはナビのこの表示のところまでに速度を65キロに落としてくださいという指示です 宣を守ることができましたその調子で頑張ってね速度制限が解除されました加速しても構いません 時刻に合わせてそろそろスピードを落とし始めてください。停止位置以外で止まってはいけません なるのを目安に減速しましょう。合格範囲まであと少しです。合格範囲の中で停車してください。時停車定着運転乗務張り切って頑張ってね 方分かりましたかこれで入門ダイヤを終了しますお疲れ様でした。